Alexander, señores turistas y señores integrantes de la Asociación Culturconta, en esta oportunidad les doy un saludo especial a nombre de la Asociación de Artesanas Richard Iwarmi y también les agradezco por el apoyo que nos mandó y deseándoles también que se encuentren bien de salud en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Esperando que nos podamos volver a vernos muy pronto y gracias y cuídense. Saludos, chao, chao.